salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ci seen télévision Louga TV la première chaîne digitale fii ci diwaanu ko Louga 21 heures daal dinay jot ñu fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi li gën a fës euh, ci bopp xibaar yi Amadou Mbéri Sylla moom mi nga xam ne mooy conseil départemental bu Louga ab usine boo xam ne ni nag samp na ko ci diwaan Louga tey doon fa dem ngir rek dajeek euh, askan wa foofile luwaa bi ñeel wàllu manifestation ki nga xam ne nag mooy euh, avocat bu Ousmane Sonko maître Khoureysi Ba daal di ne yëkkati ay kàddu jëmale ci lu ni mel Madiambal Diagne moom mi nga xam ne nag coow doxoon na ci digganteem ak euh, Souleymane euh, Teliko tey jii nag daal di ne génn amal na ay euh, kàddu yoo xam ne nii daan ko yëkkati teg ko ci kaw magistrat Souleymane Teliko dañu ko daal di ndarkee ba xibaar yi sport nis tuuti lay doon ñu dellusiwaat ci ki gën a yaatal. comme ni ñu leen ko waxee woon ca ndorteelu xibaar ya ki nga xam ne nag mooy euh, président conseil euh, départemental bu Louga di Amadou Mbéri Sylla moom nag euh, ab usine boo xam ne nii nag taxawal na ko ab usine de transformation usine boobu la nag mu ànd ca ak partenariat ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee waa Fapal la ca diwaanu Kell la ko daal di taxawal boobu la usine nag lay njëriñam di transformer li nga xam ne moo jëm ci euh, wàllum ñebe euh, ma ngay xam ne nag daal dina yëkkati lu toll ci quatre cent mille quatre cent millions ci ay koppar daal di koy euh, jëmale ci boobile usine moom Amadou Mbéri Sylla la ñuy daal di déglu ci micro Louga TV. je pense que li ñoon def si Kelle Gueye tey mooy dañu digoon askan bi dañ leen tabaxal benn unité industrielle unité boo xamante ne lépp luy ñebe da koy transformer lépp luy dugub da koy transformer lépp luy mboq. da koy transformé ñu liggéey usine bi nag ba mu àgg ñu seet nag benn partenaire boo xam ne mi ngi nekk ci département bi di liggéey ci wàllu ñebe te ay ci lool tey nag ñu ñëwoon di ko jëbbal pour ñaari at ñu doon def signature yi pour très rapidement nag liggéey bi commencé njariñ bi commencé feeñ moo ñu waroon tey ñu ñëw fi doon signé convention. bon financement bi nekk na quatre cent millions et puis gis nga machines yi yu performant ah envoyé wuñu kenn lii nag dañ koy santé président ndax bi ñu amee xalaat bi waxtaan ci moom daf ñu ci dooleel amul kenn ku ci dugal loxoom kurul président Macky Sall ak ñun ñi ak Luxdef donc ba tabax lu mel ni ab usine. te ragal naa ni bu ñu xoolee ci Sénégal usine gisaguma conseil départemental wala mairie bu ko def ñun nag yàlla dimbal nañu ba conseil départemental tabax na usine ba war ko inaugurer nag tey nag ñu koy jébbal waa Fapal pour ñu commencer liggéey bi donc tey muy mbégte ci conseil départemental di mbégte ci département bi nit buñ la falee da ngay liggéey mooy comme ni ñu def liggéey bi mooy wane li nga liggéey. waaye ñun dañuy wone li ñu liggéey pour taxawal usine bu mel ni kenn dugalu ci loxoom nag keneen franchement keneen dugalu ci loxoom conseil départemental moo ko concevoir ba mu àgg donc def naa ne loolu lu rëy la loolu ñu wax naan weddi gis bokk ci mi ngi nii ñun lu ñu liggéey fas nañ ko wone te balaa yàgg am na benn documentaire bu war a génn daanu gis li conseil départemental la liggéey nit bu la fale boo demee ba heure bi jot dama jàpp ne war ngaa wane la nga liggéey moo waral tey ñu ñëw pour jébbal ko jigéen ñi ak ndaw ñi pour ñu mën a commencer liggéey bi ndax su ma seetee ci forum bi amoon Dakar le forum de la jeunesse président de la république woote woon ko dégg naa ndaw yi bu ñu demee maa ngi nuyu les jeunes waxoon ngeen ni da ngeen yàkkamti usine bi incha allah ni ñu ko waxee woon on va tenir parole daanu fexe ba tey jébbal nañu unité bi waa Fapal lépp mat na incha allah ci kàttanu yàlla liggéey bi dana démarrer muy njëriñu Sénégal. jërëjëf kon mu nekkoon euh, Amadou Mbéri Sylla mi euh, président conseil départemental bu diwaanu Louga moo doon yëkkati ak doom ci loolu lañ ci desandi ba tey nag soxna ya nekk ca diwaanu Kell ñoom nag di wane seen mbégte ak seen contentement ci li nga xam ne Amadou Mbéri Sylla defal na leen ko soxna Diallo Ndiaye moom la ñuy daal di déglu mu daal di yëkkati euh, ca doom ci turu soxna ya nekk ca diwaanu di Kell. bi nag tey di bisu mbégte di bisu ferte si ñun. ndax li tax ñu wax ko mooy tey bu ñu ñëwee tey indi fi usine boo xam si ne dafay liggéey di produit ci ñebe ak di produit ci mboolem produit local yi nga xam si ne moom la ñuy liggéey fii tey ñu taxawal ñu ko ci région Louga ñëw dénk ko ki nga xam si moom mooy Fapal loolu daf ñu neex trop ndax li tax ñu wax loolu mooy Fapal da ko fekkoon ci yoon mu ñëw dooleel ko gunge ko dénk ko li nga xam si ne tey li Macky Sall wax ne xëyum jigéen ñi ak xëyum ndaw ñi dooleel na unité usine bi wane na ko tey ndax usine bi tey buñ ko taxawalee jigéen ñi la ak ndaw ñi ndax li ciy yëngu lépp ñoo koy yëngal kon te loolu lañ soxla kon suñ ñëwee defal ñu ko dañuy def lu du kontaan si ñoom Moussa Brésil la ñoo ngi la koy wax suñu sant ak suñu gërëm di gërëm suñu président Moussa Ndiaye président FAPAL ndax président Fapal dafa nekk loo xam ne ci biir Fapal kuréel gi dafa yemale góor ak jigéen yemale ndaw ñi kenn ku ci nekk am nga ci sa wàll kenn ku nekk si wàll woowu ngay bay tooloo tax Fapal taxawal benn unité transformation nga xam ne day produit mboolem produit local yi nga xam ne dañuy bay du dunde waaye suñ ne bay di dunde am na lu mu làmbool ndax da ngay bay di dunde di bay di commerce def sa poos kon loolu Fapal jagleel ñu ko ci unité bi tey mu ñëwaat na ñëw leen yéen ñëpp ci jigéen ñi mboolem région Louga lañ wax région Louga muy ndaw ñi ak jigéen ñi kenn ku ci nekk da nga war a gis sa bopp ci usine bi te yaakaar naa ne njort liñ ci yaa liñ ci am mooy dañoo fas yéene bu ñu amee ñaari at dawal ko ba li président wax fii tey loolu dana raw sunu njort incha allah ndaxte jigéen ñoo xam si tey ñu takk taxaw lañ ñu bëgg liggéey lañ te xam li ñuy liggéey ndax machine yi fi def yëpp yaakaar naa boo demee ca eh, ca unité transformation bi nga xam si moom la Fapal defee machine yaa nga fa kon ñoom xam nañ yoon bi kon li ci des rek moom mooy jëf bi jëf bi rek la ñu xaar te incha allah ñoo ngi ci taxaw bu soobee yàlla ni nga xam si noonu lañ ko bëggee daañ ko taxaw suñ fukki loxo ak juróom kon duñ def lu dul kontaan bu baax nag di ko yóbbante Moussa Mbérési la ñoo ngi la koy delloo njukkal bi di la ko yónnee nag ca président de la république ndax jàpp na ci liggéey bi wan nañu yoon gunge nañu Fapal it moom grâce ak Pape Moussa Ndiaye président Fapal ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax dooleel nañ jigéen ñi dooleel nañ jigéen ñi dooleel nañ ndaw ñi te loolu la président soxla nag kon mbir maa ngi nii kon duñ def lu dul sant leen gërëm leen bu kàddu yi jaxasoot kon liñ ci bëggoon rek mooy lu jub tey daal ñun kontaan nañ waaye nag kon dañuy daal di àddu rek jëmale ci wàllum yoon li nga xam ne nag mooy euh, loi des manifestations bi nga xam ne rek bu yàggut daal di nañ koy wotee ca pencum ndawi réew ma assemblée nationale ki nga xam ne nag mooy maître Khoureychi Ba moom mi nga xam ne mooy avocat Ousmane Sonko daal di nay àddu nag jëmale ci mbir mu ni mel la la moo xam ne daal mooy euh, loi boobu loi liberticide la maanaam day euh, xàññ nag ñi nga xam ne ñooy askan wi nekkee ci diwaanug Sénégal seen i àq ak seen i yelleef waaye lam ca teg daal mooy euh, li ni mel la kenn indiw ko fi lu duut réewam France ngir bëgg a xañ nag ñi nga xam ne ñooy Sénégal seen àq ak seen i yelleef ba duutuñu mën a amal li nga xam ne mooy ay manifestation ci biir réew mi nga xam ne loolu nag di maître Khoureychi Ba mi nga xam ne mooy avocat bu Ousmane Sonko dañuy wax jëmale ci wàllum mbirum Madiambal Diagne coow li nga xam ne nag doxoon na ci digganteeb ak ki nga xam ne nag mooy Souleymane Teliko Madiambal Diagne nag tey xëy na génn di ko dànkaafu moom Souleymane Teliko la mi xam ne nag mooy ginnaaw nag ministre de la justice jox na ko ab dogal ngir mu mën a topp ki nga xam ne mooy Souleymane Téliko du bàyyi mbir ma benn yoon mu sedd moom Madiambal Diagne nee na dina ko daal di topp ba xam ne ne la mu koy tuumaal dara nekku ca dëgg moom nag ñu fàttali Madiambal Diagne dañ ko condamné lu toll ci juróom-benn weeri kaso ginnaaw nag ba mu ba mu bañ koy toppee diffamation maanaam wax loo xam ne nii wérul tàggat yaram dañu koy dooree ak fii ci diwaanug Louga ab compétition nationale bu kung fu boo xam ne nii amoon na fii tey ci samedi ji ki nga xam ne nag mooy maître Moustapha Ndong moom mi nga xam ne nag moo doon coordonné lu nu mel yëkkati na ay kàddu ngir rafetlu nag li nga xam ne mooy initiative boobu nga xam ne lu toll ci juróom-benni régions yi Sénégal teewoon nañ ci boobile compétition Louga boobu compétition kën fu nga xam ne amoon na fii ci diwaanu Louga ni ki diggante samedi ak dimanche maître Moustapha Ndong la ñuy daal di taataan ay kàddoom. di wax grand maître lañ ci séntu moom wax dëgg yàlla gis nañ ci sax lu kawe suñu njortu parce que yombutoon li ñuy soog a démarré dañoo waxoon ne benn jour la ñuy def mais biñ gisee région yi ñu doon invité nit ñu wax ne noonu ñoom noonu lañ doon noonu la ñu war a engagé ñu gis ne bu ñu defee benn jour affaire bu jeex. ñu mujj ne nañ ñu waxtaan ñu ne nañ ko def deux jours mooy samedi ak dimanche nga xam ne démb lañu commencé woon à huit heures ba léegi si gis na jeexagul wax dëgg yàlla combattant yi engagé wu nañ bu baax a baax bu dee sanda euh, amoon naa soixante dix quatre vingt waaw amoon naa euh, soixante dix ba quatre vingt diggante boobu amoon naa ci engagement bu dee taw yi moo gënoon a bëri amoon naa 238 am naa 238 combattants yoo xamante ne bii depuis ci suba ba léegi ñu ngi combat amoon nañ 3 tapis lañ defoon ci ngor gi lañ soog a def benn tapis bi nee ba bi nee ba affaire bi wàññeeku lañ soog a def benn tapis waaw mais wax dëgg yàlla journée bi jàll na waa Louga tim wis nañu bu baax a baax gars yi jàppale nañu bu baax a baax le grand maître Kona mooy Zal Kona wax dëgg yàlla moom it dalal nañu jàppale ñu bu baax a baax a baax tapis yi moom la ak yeneen ak yeneen ak yeneen waa Louga jàpp nañ ci autorités yi jàpp nañ ci waaw monsieur le maire Moussa Diop jàpp na ci parce que moom la ñu ko tuddee wax dëgg yàlla jàpp na ci donte teewul mais jàpp na ci waaw. mel ni waa Louga ñëpp wuy si nañ mel ni dañoo namoon lu mel nii tey terrain basket bi fees dell ambiance bi xale yi mel ni daal dañu namoon lii tey satisfaction totale lañ mën a wax. carrément loolu moom dëgg na parce que ñoom wane nañ ko carrément xam nañ ne lu mel ni ci kunf moom mosu fi am wax dëgg yàlla parce que régions yi am Sénégal yëpp parce que six régions présenté wu nañ ci kunf bi waaw catégorie yi itam def nañ catégorie yëpp même catégorie yi ñu def niveau international sax def nañ ko fi mooy gaaw ji cong ji cuuj yi yëpp def nañ ko sandaat yi def nañ catégorie yëpp moo tax wax dëgg yàlla affaire bi neex na ñun tim gis nañ ne nit ñi wuus nañu kontaan nañ ci trop waaw ñu ngi leen di félicité waa Louga yëpp wax dëgg yàlla combattant yi ñëw ci jóge ci région yi tim ñu leen di félicité bu baax te gis nañ coono yi démb am na ñoo xam ne fi lañu fanaan am na ñoo xam ne bëri démb lañ ci goon ci yoon lañu fanaan yëkkati na ay kàddu ginnaaw nag ba mu tàggatee yenn ci ay xale ci diwaanu Louga daal di rafetlu initiative bu ni mel la moom euh, Birahim Mbodj la ñuy daal di teewlu. maam am xool bu sedd guy wax dëgg yàlla maam ci euh, li nga xam ne euh, ñu ngi koy def waaw muy aar tey wax dëgg yàlla moom dañu koy yàgg bëgg lool moom ba ñuy nekk gone ba léegi waaw suñu borom mi ngi ñu si dimbali nag mi ngi ñu si dimbali wax dëgg yàlla man am fii saal ba am ma ànd ak suñu maître Moustapha Ndong waaw mi nga xamante ne maam moom moo ñuy euh, formé ci côté yëpp wax dëgg yàlla ñu ànd ak suñuy anciens tamit waaw ñu ne fii euh, salle des dragons de Louga waaw ñuy euh, travail benn travail boo xamante ni wax dëgg yàlla maam ñu ngi si kung fu bi waaw te it maanaam comme comme ni nga ko comme ni nga ko waxee rek maam waa ci sama beneen tenue bi ma sol waaye nag wax dëgg yàlla maanaam euh, ñi ngi sant bu baax a baax a baax sunu mbokk yi nga xamante ne da leen invité woon waaw ma ci ma ciy sant sama mag di sama papa muy euh, monsieur Cheikh Mbaye Mbodj di sant it euh, maître Zalkona ak ñoom euh, maître maître débat muy maître taekwondo maître Zalkona maître karaté ak ñi nga xamante ni maam jaar nañ fi lépp ci ci ci ci ci wax dëgg yàlla maam am benn contentement boo xamante ni wax dëgg yàlla maanaam am nañ ko lool wax dëgg yàlla ci gars yi waaw lu ñu def lu maam di sant di sant di sant di gërëm gars yi nga xamante ne wax dëgg yàlla maanaam woote nañ ñu wuyu si te woote mu ñu wuyu si rek maanaam dafa jafe wax dëgg yàlla moom ñu ngi ci sant baax baax baax waaw loolu rek lañ ci amoon loo xamante ne lañ koy sànni waaw ñuy jégal baax baax baax salaamaaleykum wa rahmatullah tey lu ko dalal compétition bu mel bu mel nii ngeen jël ay médaille d'or comme ni nga ko waxee dragon d'or am ay médaille d'or organisé jël médaille yi loolu tamit euh, liggéey bu boo leen yàgg def la voilà loolu moom wax dëgg yàlla man dama cee kontaan lool ndax da ngay man ndax dañuy wax ni maanaam am maître bu ànd ak say élèves maam ba formé leen ñu génn dem defi compétition waaw ñu ànd ak sunu gars yi ñi nga xamante ne daanaka ñoo ñoo doon euh, formé gars yi waaw formé leen ba nga xamante ne maanaam génn génn nañ di taxaw ci ko tab bi wane jom wane fulla wa- wane wane fayda wax dëgg yàlla maam dañoo dañoo kontaan ci ñoom loolu wax dëgg yàlla ndax la leen doon jàngal saa wala leen doon éduqué maam tey ñëw nañ fi moom wane ko ci jom ak fulla ak fayda wax dëgg yàlla loolu ñu ci amoon ci liñ ci kii Maître Sall Kona moom it nekk kenn koo xam ne nii autorité sportive yu Louga ci la bokk moom tamit teewa woon moom mi leen ndaje ba daal di yëkkati ay kàddu di encourager ak féliciter ñi nga xam ne ñoo teewoon ca ndaje moom mi leen Maître Sall Kona la ñuy daal di teewlu. voilà di la di la fay nuyu yow aussi it euh, di la di la félicité ci liggéey bu rafet bi nga xam ni yaa ngi koy def ci euh, yaa ngi koy def ci sport bi bon surtout rawatina les sports de combat Euh, di wax ne comme ni nga ko commencé rek defe naa ne lii euh, benn cant bu rëy la ci Sensei Kona nga xam ne moom bu dee wax euh, les arts martiaux moom moo ko initié woon fii ak karaté bi mais naka jekk da daan wax ci ay mébétam ne bëgg-bëggam mooy fexe ba yeneen discipline yi tasaaroo fii ci fii ci Louga tey boo xoolee euh, karaté bi mi ngi fi boxe mi ngi fi kickboxing mi ngi fi taekwondo mi ngi fi ba ci kën fu bi tey nga xam ne amal bis bu rëy bi nga xam ne dañ ciy profité di ci di leen ci félicité di ci félicité bu baax la la fédération ci décentrali décentralisation bu mel nii nga xam ne ni nga koy def parce que damay wax ne tey sport de combat euh, sport en général la ñuy wax facteur de développement boo nga xam si la defe naa ne euh, benn dëkk mënta développer sans moom donc bu ñu gisee activités yu mel nii lu koy indi fii à Louga vraiment di ko fi di ko fi ndoxal dañ koy dañ ciy dañ ciy féliciter vraiment ñi nga xam ne noo ko taxawal di leen ci sant bu baax a baax voilà. Mhm. kon euh, ci tàggat yaram la ñuy desandi ba tey fii ci diwaanu Louga ak lu ñeel lamb ji nga xam ne amoon na fi niki samedi bi ñu génn te promoteur bi nga xam ne moo ko taxawaloon di Serigne Diop lamb joojule nag doonoon euh, diggante Siteu ak euh, Saouli joojule lamb nag ginnaaw loolu Siteu bi nga xam ne moom la ñu joxoon ndam la waaye ginnaaw loolu nag dafa juraat coow loo xam ne nii ndax Saouli ca jël ba nga xam ne nag Siteu daan na ko ko moom daal du nanguwul benn yoon la mu xam ne nag mooy day daal di topp mbir mi lay daal di bind recours dem ci kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum làmb ji ba lu ko yoon may rek mu jël ndax jël ba nga xam ne jox nañ ko ki nga xam ne mooy Siteu boobi lay jël leerut li lay waral moom saawuli ak ay kilifaam ñu daal di jël dogal bind ab recours ngir jébbal ko kilifa yi ngànk wàllum lamb ji lamb ji nag ñu fàttali ne mi ngi amoon ci samedi bi ñu génn Serigne Diop moo ko tëggoon diggante Siteu ak ki nga xam ne moo di Saawuli waaye coow loolu nag moo ca mujj am ba Saawuli moom recours la fas yéene bind nag ngir euh, xamle ni nag euh, làmb joojile ndam la ñu jox euh, ki nga xam ne mooy Siteu mérité wu ko ndaxte nag jël ba lu muy contesté la li lay waral daal mu ne moom ak ay kilifaam danañu bind recours ngir nag ñu leeral mbir moom mile tàggat yaram bi dañu koy wéyal euh, ba tey ak euh, lu ñeel mbirum euh, joueur Sénégal bi international Edouard Mendy ginnaaw nag ba ñu ko nommé meilleur joueur africain ña ko ko nommé nag di waa Ghana Football Awards moom nag yëkkati na ay kàddu moom ki nga xam ne nag mooy Edouard Mendy daal di nag am ci mbégte ak contentement waaye nag la mu xamle mooy day na daal di gën a yokkaat nag ay effort am waaye tamit dana gën a sàmb li nga xam ne moo nekk ci kanamam ngir yeneen ndam yoo xam ne nii dana ko amaat ci li nga xam ne mooy foot international. tàggat yaram bi ci la ñuy des ba tey ci diwaanu Louga Sidaat Sarr moom mi nga xam ne mooy coach su FC Njàmbur moom nag ñu bëri ña ngay daal di yëkkati ay kàddu ne dafa war a tekki ndombal tànkam ndax daal mënatul ndax la ñu seetlu ba mu nekkee ca bopp Njàmbur FC ba tey ay défaite daal la ñu nemmeeku eh, ndaxte nag eh, lu ci dernier match am bi nga xam ne am na ko ba mu jàmmarloo ko Dakar Sacré-Cœur ñeenti bal ci benn la ñu ko daal di dóor li lee waral daal wàllu ko ñëpp xëy a sampab laaj ne ndax jotul kii di eh, Sidaat Sarr tekki ndombal tànkam daal di jox keneen mu daal di wéyal li nga xam ne mooy liggéey bi ci Njàmbur FC Ah, jërëjëf kon ah, xibaari tàggat yaram yi foofu la ñu ko daal di ndar keppe mooy daal di jeexa sax li nga xam ne mooy ah, jotaayu xibaar yi ci seen télévision Louga TV daal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne nag ñoo jàppoon ci réalisation bi ba mu jàppandi li leen jox rek digab daje ba beneen yoon ci ay xibaar bàyyi leen ngeen topp suñu programme ci Louga TV bu ñu wàccee suñu kàddu rek ñi nga xam ne nag ñooy présenté émission lamb ji danañu fi teew